Luga TV la première chaîne digitale du Sénégal Mboki Luga TV moo fasciné en élection locale dilen di leen jagleel ay yu yoy dañu koy jagleel suñu élection yi ana nan la ñuy tànnee suñuy bokk moomeel ñan ñoo fi war a toog lan mooy débat bi ana kan mooy ki nga xamante ni moom moo gën ci Louga loolu yi tamit dinañu jox kàddu gi yéen ñi nga xamante ni yéen ay acteurs yi nga xamante ni yéen a nekk ci wàllu politique bi ci biir ay débat ak ci jataay yoo xamante ni dañu ci waxtaane xam-xam ak programme waaye tamit dinañu jagleel kàddu gi ñi nga xamante ni ñoom ñooy citoyens yi ñi nga xamante yonent ni ñom ñoy fal ak tab ana yan anam lañu tabbe kan lañu bëgg mu doon ki nga xamanteni mom moy jité suñu gox bi ak naka la wara mel loolu lepp nak di ay débat yo xamanteni Louga TV dina ko poser ci élection yi ñu jëm élection yi dal dara du leen ci umpu dina leen defal portrait candidat yi dina ñu and ak ñom dina leen sét ci dina leen wan kenn ku nekk ana luy taxawayam lan moy apporam ak njëriñam ci biir réew mi loolu nak dinañ ci and ak suñuy reporter cher suñuy présentateur ay chroniqueur ay analyste politique borom xam-xam yu yaatu yo xamante ni dinañ les ak yéen jàngat élection locale yi mbokk yi dara du len raw dal ci élection yi. len ak ñun su ngeen wootee ci numéro bi mëna a joxe seen xalaat ci mbooleem jataay yi nga koy def muy 33 935 98 74 33 935 98 74 Louga. ñun ñëpp la yitteel kenn ku nekk sa xam-xam sa xalaat sa yéene dafa war a feeñ ci biir Louga TV.